Sevgili engel yoktan takipçileri, öncelikle tüm Türkiye geçmiş olsun diyorum. Rabbim tez zamanda bu koronavirüsten kurtarsın bizi inşallah. Dün itibariyle engel yok kanalım bin aboneye ulaştı. Bin aboneye da emeği geçen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bin aboneye ulaştıktan sonra eh, yeni hedefimiz 4000 izlenme süresine ulaşmak. 4000 izlenme süresine ulaşmak için sizlerden tekrar yardım bekliyorum. Daha iyi videolar hazırlayıp sizlere sunmaya çalışacağım. Lütfen evde kalın videolarımı izlemeye devam edip desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videolarımı paylaşın. Kanalıma abone olun.